Erinnerung, diesen 44. User-Fest, an die Schlacht Luther Barberge am 27.08.26. Wir werden hier eine Schlachtverführung zeigen. Ich werde dabei ein Stück weit kommentieren. Die Schlachtverführung hat Musketen. So, ab jetzt wird es laut und es wird immer wieder weiter von selber hier geschossen. Deswegen bitte ihr Gehör schützen. hierzu noch einen kleinen Hinweis. Der Igel wird schießen. Der Igel wird schießen. Der piekst nicht, der schießt. Wo ist der Igel? Wo schauen wir hin? Ja, eben. Der Speck. Wir hätten mit vorlaufen sollen und dann kommt der Befehl. Du bist doch der Depp. Andi! Nein, wir laufen da rein. Ihr wach. Ja. Ja, wir sind aber nein. Ja, ja, also wir müssen eben dann eigentlich halt nach oben oder da. Nach oben. Wallensteiner, zum Gebet beuge die Knie. Wasser auf die Knie. Ups. Oh, Entblößt euer Haupt. Dürft ihr. Und wir auch. Mützchen. Maria, Kunstbefreunde aller Wallensteiner, wir erflehen deine Gnade. Hilf uns, unsere Feinde siegreich zu schlagen. Hilf uns, unsere Feinde siegreich zu schlagen. Gib unserem Leib eine reiche Beute. Gib unseren Leib eine reiche Beut. Sorg für unsere geweihten Fahnen. Sorg für unsere geweihten Fahnen. Schütz unseren Herzog, den Weinstein Frum. Schütz unseren Herzog, den Weinstein Frum. Schütz uns! Schütz uns! Das ist das Problem. Beugt euch. Ja, wir sind mal wie soll man mit Blumen Jetzt einmal das Feuer eröffnen.

Das haben wir gespürt. <laughs> hey! Lunten aus! Hey, lock it, Wir haben doch keine Zeit. Ja. Minuten gibt es halt. Maria! Maria! Maria! Und seine Huren! Danke! Musik fahren! Magi Tannerei aus Tazio! Wollen wir mal Richtung Dingsbums da. Der, wo schreit da. Bikinieren! Zwei Reihen! Stellt euch!